Песня называется «Девчонка из шуйского бара». Я живу и не вижу кошмара, Но в ночи средь белого дня Та девчонка из шуйского бара Охраняет, как ангел, меня. Да, по возрасту я ей не пара, Между нами любви не на грош, Но с девчонкой из шуйского бара я судьбою и только похож Отдаемся почти что за даром Я стихами и телом она Но с девчонкой из шутского бара Верим в лучшие мы времена Денег нет, но осталась гитара Счастья нет, но осталась душа Ах, девчонка из шуйского бара Удивительно Калина как хороша, Ей панели, а мне тротуары. В этом разницы нет никакой. И к девчонке из шуйского бара Я склоняюсь небритой щекой. Между нами к чему-то рыбары Помолчим или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гитара, Ей сегодня любовь не нужна. А в России раздоры и свары, Голодуха, разруха, разлад. И девчонки из шуйского бара Я последний товарищ и брат. Я живу или вижу кошмары, Но в ночи средь белого дня Проститутка из шуйского бара Охраняет, как ангел, меня девчонка из шуйского бара Осеняет крылами меня